啊， <laughs> 我自己个人。可以放冷冻库没关系呀。啊。可以吗？只有两个。啊。啊。几只？啊。好，谢谢谢谢，两个就好，三个。啊，两个。好。 三十四，一百三就好。好，谢谢。花枝要不要？这个不用再煮，切一切沾沙拉。啊，我自己谢谢。你要这一只，算你三百块就好。特价给你，不带回去依然的。没关系，我我比较喜欢自己觉的。这个超好吃的，不会骗你啊。下下次吃下次。这个没有常煮， <laughs> 只有过年才有卖。那你可以先放冷冻库，没关系。以，一种，OK。我两百八给你，一句话。 那一只两百，那一只两百八 <laughs> 给你。没关系。真的，我托借给你的，我还回一人呢。差多少？差七十。这只两百八给你。拿两百的好吗？啊？拿两百的。好。好好好。这两百八，啊，这一百三，四百一，拿四百了。那我自己一个人，所以我不能吃太多了。 拿拿拿四百块就好，全部拿四百块就好了，四百一的，连这个。我意思是我只买这个。对对对，只有买这个。好，两百八给你，特价给你。这是两百嘛？三百一十五，拿两百八而已。啊，再八十块。 哎， <laughs> 原来需两百左右，两两百多。哎呀，我拿你这样就好，拿两百八就好了。好，好，再八十。哎， <laughs> 那这个多。真的，我不会骗你的，我特价给你的，我不带回去依然的。你说。那很好吃，你一不要一次全部吃，你要吃多少就切多少就好，不要全部吃。呃，那我比较想这个。 因为我自己一个人，所以我不能吃太多的。啊，我哥五十块的。啊，那那这个这个的，因为我喜欢这个。这个超好吃的，我不会被你。我知道。特价给你。等一下，等一下，那那那尝一下，先尝一下。因为我想吃这个。拿你两百五过来，这个， 先先先考虑可以吗？因为我我我没有家人，我是自己一个人的。我不要买买这个就好。随便你，这个。这个的话一百三。啊。然后这个两百八。啊？没有啊，这个三百一十五，拿你两百八而已啊。我知道。等一下，我想一想。 我回来， <laughs> 差不多了，我要休息了。没事。好的好的。收 <laughs> 到了，快一点，快一点，真的快一点哦，小心一点。